السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا هذه الحلقة الخامسة من Resident Evil آه، الحلقة الماضية طبعا قالوا انه نحمي Jill واعطيناها اللقاح فننتظرها تقوم وبس خلينا نلعن والدينهم كمان oh. لعبة زومبي بس آه، على نظام كارف اوف ديوتي ها يا حبيبي مو احس بيجي بجيب العيد ما ادري ليه اوكي فيرست اوف اول هاي ايش هذا هذا ما راح احتاجه رصاص give me رصاص في كهرباء كويس يعني يمديني آه، اكهربهم كذا هلا والله يا ربي الزبده في بيكون في انخراش واجد لانه زومبي كثير موف آه! قبك من هذا ايش في اوكي يا المرة متوتر ايش آه. والله عندي دم كثير بط Don't worry. I got this. I got it. <laughs> Yo boy! Come on. وين ال breaker؟ breaker ايش؟ <gasps> اه يا ربي من ذا يا ابن الكلب آه! كمون اي نيد هيلي بيس شيت كوزيرو بسرعة وين القنبلة؟ أو I need healing This corner, Oh. Come on, Kuziaro. We need help. يا ابن الذين لا مو انت آه! ايش يبغى ذا؟ اذلف الله يلعن ابو اللي جابك triple shot. حبيبي والله احتراف اتوقع خلاص yes. والله بطل والله ما دريتني كفو انا <laughs> حر عن شكلهم ذولاك إيه، لا لا لا لا لا حرك الزمن اوكي السلام عليكم يس ويف دان ات لقد فعلناها Look what I, what I've done. Look what have I done. You alright? Yeah, I'm alright. Not even close. but at least it's over. I'm coming back. Coming back. Vaccine's a real deal. ضبط والله الفاكسين You going somewhere? You damn Nice. right. What do you think you're gonna do? Where Whole city's are ya? about to be microwaved. من جد Dad, call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. yo لحظة آه حقي ما في ما في حجم ايش السالفة يا رب انه ما يقطع لحظة بس خليني احذف ملفات بسرعة بسرعة بسرعة كمان ما لها داعي يفصل اوكي حذف اوه خرجتي امي لا اتوقع خلاص ضبطنا أيوة الحجم الحين باقي عشرين دقيقة شيرا جو Oh, you're okay, Joe. Arigato gozaimasu. I've got good news. It's over now. It's over now. The city's safe. لا تقول لي ايش فيه؟ ايش فيه؟ يا رب انه حلم يا رب انه حلم لا لا حلم حلم واضح اتوقع انه لا What the hell? Where am I? والله. What's going on? اللقاح ظبط يا اخوان بس ما اتوقع كامل يعني يعني يبينا نهرب لا مو it can be راح يصير يا حبيبتي حركي مؤخرتك ويلا let's go ايش في هنا رصاص handgun ايش هذا السلاح احسه زي ذا بس خلينا نحطه بداله احسه ابو ثلاث طلقات ها ايش في هنا ما في شيء ليتس جو كارلوس كارلوس من جد وينه Underground. Bard stockpiled the vaccine enough to give the city some hope. اها He thinks طبعا he can do حط this by himself. I'm طول going اللقاح after him. Wait, تحت did you see the الارض يعني broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm Yeah, trying to get a sky hold of high. someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. ها، نحن بروفيشناليون بروف- بروفيشناليون I'm talking you out of this. هل يوجد هنا Storage شيئا؟ اوكي آه. خلنا نرجع اتوقع راح احتاج عدة اشياء هذا ما راح احتاجه ولا اوكي يمكن احتاج الدم اها اوكي شتجن ليتس جو الجن باودر يعني مرة بيفيد in this case يعني لا تقول لي في زومبي الله ياخذ ابوك نجرب عليه السلاح الله حبيبي مجنون انت تعامل تعامل مع واحد آه، بطل افتح اتوقع في باد لك ما اخذناه قبل صح؟ الا الا اه piece of shit بس ما ادري وين الباد لك اه اوكي ايش في هنا؟ يا رب سلاح اسطوري يا شيخ magnum رصاص magnum كيف كذا أمم وش اللي محتاجه اوكي هذا كومباين وذ ذس اوه شات جن اريجاتو زي مص اوكي وين ال magnum؟ في سلاح magnum هنا بس ما ادري وينه اوكي خلينا نروح الدور الاول اتوقع بالدور الاول في رصاص ما خذيته او في صناديق ما فتحتها ايش في هنا ما اتوقع آه،, آه يمكن في شيء اوه اوكي Nikolai's work هنا ال vaccine nice آه آه آه آه آه آه آه عشق دامت والله هذا ما راح تعالى يعني حرك هذا مرة مهم يعني رصاص وما إلى ذلك <laughs> بحاول هنا إذا جوني وحوش ما أطلق عليه I'm coming home coming home to the world go to hell أو أوكي يا ابن الهبلة كم؟ خلي داخل يا رجال فك ذا. يخرب بيت ابو اللي جاب ابوه <gasps> Okay, he's dead. آه، ابتعد عني ما حبك وش تبيبي لعنة الله عليك بسرعة افتح كان عندي قنبلة يا اخي انا غبي ايش في هنا لو قلنا شيء ما في شيء يستاهل اوكي اوكي ما ياخذ اب قل الله يلعنك بيس اوف شيت اوكي في شيء هنا اوكي والله في اشياء كثيرة ناسيها اوه اوكي يور ديد you're dead piece of shit اوه الله يلعن ابوكم واحد واحد يا عيال انقلع الله يلعنك والله لا اشق اذن ابو اللي جابك ها مت يا حبيبي وترى ابوي اوكي في شيء هنا اه في شيء اتوقع آه هذا الباب كان مغلق لا ما في شيء اطلع فوق لازم I have to go upstairs and from there maybe need something. I do not have رصاص. فأي واحد بيجيني افتح افتح افتح افتح اي واحد بيجيني بسحب عليه اتوقع في مكان هنا Hello? Yeah, this... بسرعة بسرعة يوز الله يهديك هلا والله يا للذين يا حيوانات الله يكون انا اسف سوري يا عيال اقسم بالله العظيم انهم حيوانات مره حيوانات في منطقه هنا في منطقه اتوقع اني لازم هلو حرك شير انا ايوه هذه المنطقه طيب اه اوكي what we have here. هلا والله بالعيال خسي ماجنم كمان يس ماجنم طيب آه في مكان ثاني اتوقع انه فاضي اوكي الدور هذا ايوه يمين يمين ما في شيء يمين شوف امها ولا يمين يمين اوكي لينا نروح لها اوكي الله يلعن ابو اللي جابك اذلف اذلف لا اخرب بيت ابوك اذلف كمان اوكي يسير شوف عليه علامة تعجب افتح خلاص اتوقع كذا اوكي اربعة ما اقدر السيارة ما عندي دم الا جيب Hello? Can you help? اكزت اسمع في احد يلحقني يا اخي هذا انا مو جبان الجبان <laughs> اوكي خلصنا من المنطقة ذي بيلي اروح آه، تحت نروح الدور الارضي yes المنطقة هذه الله لا يكررها الله لا يكررها من المنطقة يا اخي تقور هنا لا ابوكم لا ابو الزومبي حقكم ادري ايش اوكي الى الان وضعنا جميل لحظة وين نروح؟ اه هنا yes yes yes. اه اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي انا فتحت باب آه بال padlock. مو بهنا no it's not here وين اللي فتحته؟ I think آه، هنا اوكي ضيعت عيال ال padlock وينه وينه وينه وينه وينه وينه وينه هم ايوه هنا ابتعد عني الله ياخذكم انت وياه gift, give it. اوه وين بنروح ما ادري Lightning Hawk أو. طبعا هذا اللي لعب Resistance Resident Evil راح يلاحظ انه موجود المكان أخيرا ما أحتاج أخزن لانه هو خزن تلقائي أوه هذا منه نيكولاي اوكي نيكولاي كوزيرو I'm coming for you اوه ايش صار؟ مش فيه آه! الله ياخذ ابوك يا شيخ هذا مو كانه زي سايلنت هيل <gasps> خرش ام امي يا شيخ تستهبل اتوقع لازم نلاقي الفيوزات الثانية اوكي هذا هو الفيوز الاول ايه والله في رصاص نايس مستشفى اوه كلاب يا ابن الذين صوروا شنا ضربتين بضربه واحده مش تقوم أم ما في شيء أها يا أخي إحنا كم مرة والله من زمان ما أعطيت أحد على رجله هلا بالرصاص <laughs> اوكي آه، وين نروح من هنا كيف كذا اوكي افتح ها حيوان موت اوكي هلا بر هلا بالرصاص آه فهمت الحركة <laughs> كيف كذا آه هذا الجزء الثالث مدري الثاني اوكي سلام عليكم ما يمديني اوه يا عيال هذا محتاجه هلو You deserve the ultimate sacrifice. مع نفسك يا ابن الذين اوكي أه uh, حصلنا على الفيوز الفيوز الفيوز الاول الفيوز الاوليشن ما احتاجه لازم ارجع من هنا شل داري أم يا رجال والله غا... ضيعت ما ادري وين اذهب هذا ميت بس في علامة اكس هنا آه. اوكي وين اروح اوكي هلا والله وين الفيوز الثاني اتوقع هنا في شيء طاح آه من الكلاب ففتح مجال مثلا يمكن هنا لا والله هذا رصاص اوكي خلينا نفكر زين ايش اللي صار هنا ولا شيء اها هم. Hmm. اوكي خلينا نرجع بس معليش اوكي هنا ما رحنا اوكي والله حرام اني اضيع الرصاص عليكم nice. اتوقع الاخير كيف كذا اوكي اي كيف اروح هناك اه اوكي في باب وانا <laughs> اقول وش ذا السلم من وين ما عندي للاسف بودر هاي يا اب يا الله أم لازم اضحي بشيء اوكي اوكي حسافة والله بس ما علينا المهم حصلنا كل الفيوزات آه، وضعنا بالسمباتيك صح اني ضيعت شوي بس المنطقة يعني مرة تنرفز يا ابن ال 66 يا ابن ال 66 كلا اه تي باج كل شيء ياخذ ابوك اي آه. نيد آه، تو تخزين <laughs> معليش اسف اني صرخت يا اخوان آه شيء ما احتاجه اللي هو هذا اتوقع اني احتاجه يعني اوفر اوفر مكان يا لعن ابو الدجاج What is this man? اذلف I need healing وات ايش تبي ايش تبي براسي وات دو يو وانت فروم ماي هيد مان ركب ركب الله ياخذك ركب اه يا عيال توتر توتر اطلع اطلع عجل على اذن <laughs> اه اوكي وصلنا الى منطقة ال ايش في هنا؟ وات وي هاف هير ماي فريند اكستندد بارل حق وش ذا؟ اتوقع حق ال حقها yes. والله قاعد يدلعوني بالاسلحه I don't know why الزبدة ما تلاحظون ان في مناطق يعني تخزين كثيرة هذا اللي ملاحظة انا مناطق التخزين مرة كثيرة I need healing ايش في؟ آه. زيرو وين اروح؟ where وير دو اي جو مان؟ اوكي Oh, okay. Tyrell. I got through. They're willing to negotiate. لا تقول لي عضة زومبي. You'll call up the strike if, and this is one big ass if. We can deliver the vaccine to them before they launch. How long do we have? Hours. طبعا يبينا نعطيهم اللقاح. Then let's not waste one more second. This way. والله صراحة let's go. This way. We'll find the vaccine up ahead. Yeah, we'll find it, inshallah. Oh. اتوقع ان احنا على النهاية اذا ما خاب ظني وهذا شيء يعني مرة محبط بما ان لو حطوه دي ال سي افضل اشوفكم صريح حطوا دي ال سي ريزدنت ايفل 2 مثلا خلوه 40 دولار راح يكون مره مبسوط اما آه، يسوون جزء ويحاسبونك على 60 دولار كامل الله مع نفسه اوه تخسي تخسي ثم تخسي ثم تخسي يا اخي ذا ما يموت هذا أوه. شت الزمن شت بيج شت بعد يلا في امك خير افتح الباب والله لو يفتحه مو مو حماس الحماس عشان بس ما تصحى <laughs> اي نيد هيلينج اوكي اتوقع على هنا بوقف كل معكم محمد من قناة subscribe like favorite share السلام عليكم